Усім привіт, мене звати Макс Прайм. Сьогодні я вам розповім про тип людей з росіян. Перший тип людей ті росіяни, які матеряться на українців, які кажуть щось матерське, щоб доказати, що українська нація це саме жахлива. Ці люди, які я переписую з ними, не можу їх переконати перейти по іншу дорогу. Каже він, що ми про Донбас, каже, що ми українці всі, всі Донбас били тільки про Донбас, про Крим нічого наказав. казав. А що з він тільки про Донбас, це його захист. Бо що йому казати, ви Донбас бомбили, всі українці, ви жили в Україні, ви економіку розвивали, всі українці, навіть підлітки, навіть школяри, навіть садочки, діти, всі він казав. Він про всіх казав. Він навіть казав, що українці, які підтримують фашистську, вони всі плохі. Вони всі погані. Хто підтримує, вже переконує Ніщов доповнив. Він же переконує ті, хто підтримує Київську. Я вже до нього достукався. Ці люди, які матеряться, які тільки кажуть, у нас є захід, це Донбас. Ви його бомбили, всі українці і ті, хто підтримує Київ. Він це доповнив, а я в повному форматі йому розповідаю, чому сталося так. А він це шматочок за шматочком він це робить. Ще якщо ви не Ще, якщо ви не в курсі, то Росія кидала ракети на недвіжимості на... Ну, на нерухомість Зеленського, тому що росіянам захотілось. Воздушна тривога тільки на нашій області. Це канал, звичайно, що на російській мові, але для українців. Тільки на нашій області. До речі, вони забули, що у нас є Луганськ. Вони кажуть, що 24 що 24 лютого президент Росії сказав, що ми будемо Донбас та до мас е, Луганська, Донецьк повертати республіком Бабутин. Але він обманув, казав, що ми ще будемо доповнити Херсон, а війну розв'язувати. Ще досі продовжується боротьба з хуліганами в Україні. Напевно, друзі, саме головне, щоб я зробив стрім. Де я зараз буду чат рядки після того, як я це відео завантажу. Потім я буду робити чат рулетку. Спочатку стрім на основному каналі, де я розмовляю російською багато років, і там розмовляти співати російською на них, щоб Росія розуміла, а потім українську з вами балакати, щоб ми розуміли насправді очі очі, у чат сірові такі, бо багато питань я не зможу, напевно, це викласти в ролик. Є там якийсь канал, пам'ятаю, рожеві волоси та зелені, ну, мабуть. Дівчина з Маріуполя, яка яка ось так робить, як я не почав робити. Бо вона хайпила, я теж хочу якось піднятись, потім допомагати Україні, але вирішила, вирішили, що вона, мабуть, буде популярна, ніж я. Тому я знов хочу перемогти її. Щоб я її переміг, тоді мені потрібно чат ролик, зробити стрім, потім ролики. І так мені буде дуже легше розмовляти, бо в мене є досвід, але зараз якось я не зможу зібратись досвідом з вами. А якщо буде чат ролик, ми зможемо подивитись, як я буду реагувати і як я зможу всіх росіян виграти. Ніхто не зможе мене виграти, бо не знає історії, бо щось там схватило пропаганду, бо щось ще, бо завжди є якийсь вихід. А хто право, хто напав, то завжди направо, якщо знайдете правду в українців. Це дуже важко шукати. Ще новини, що росіяни кажуть, що українці підготовлювались 8 років для того, щоб е, захистити всі регіони. Так вони ж казали, що вони готуються Донбас на Донбас. Так, вони готувалися. Зеленський не зміг це зупинити, на жаль, але потрібно було зупинити, створити альянс і сказати, давай вже домовляти з Донбасом, і все було б добре, напевно. Чи потім Росія б напала, казала, що щось таке, щось новеньке, треба щось робити. Багато росіян кажуть, що в містах України десь там патрони українські засіли. Ви впевнені, якщо там люди подорожують росіяни, кажуть, все нормально в них, тому можна бомбити, щоб люди... Ах, їм байдуже на ці бомби. Ви впевнені, що байдуже Українцям бомби, якщо вони, наприклад, десь у Херсоні, вони просто потрібно ходити, щоб на щось там. Бо якщо ти не будеш ходити, ти програєш. Росіяни це не розуміють, і тому вони кажуть, що вони ходять, все в порядку, все нормально. Вони сюди десь потинізм десь. Норматива така. Мені ще хочуть допомогти українцям, вони проти українців. Деякі за українців, деякі кажуть війну. Вони навіть казали, що тепер я можу Херсон прийти трошечки, прийти трішечки, а потім вже вийти і забрати, забрати своїх. Але ми забуваємо, що є Буча, Маріуполь та інші. Херсон я не знаю, що там творять росіяни. Але коли Буча була, то українські військові і росіяни розмобили як я розумію, два рази більше. Тому ми бачили бучу страшнішу. Не може Росія сама це зробити, бо техніка не зможе це зробити. А якщо разом українці та росіяни бомблять бучу, то вони зможуть це зробити. Хто це виновен, той хто напевно напав, без того, щоб що зробити новеньке, вони вирішили так. Але що саме головне, що вони не як Друга мірова війна з самольотами якось, як у Другу мірову війну, та першу кидав їх. Слава Богу, що не так. Ну і всім до побачення. Зараз записав дорогах, подивимось вашу реакцію. Сподобається, продовжимо. Ні, чат рулетка, ні. Якщо ні, то ні, ні, так ні. Будемо дивитись далі. З вами Макс прам українською. Всім привіт, українці! Хочу сказати, що ви тримаєтесь. Як захистити від е, волни Російської Федерації, де вона де ракети, щоб збити ВСУ, чи що він нам каже. Для цього вам потрібно вода закрити ось таке е, вікно, як ви це робите, якщо у вас є, щоб у вас на ось це було. Потім набираєте повну воду. Може, звичайно, чим повну, бо якщо волна буде, вона розліється, буде некоректно, якщо ще залишити трішечки буде краще захист. Можна ще менше, але риск є риск. Ще є захист для того, щоб Росія не помітила та набувала жителів українців, жителів, де вони живуть собі в домах. Росіяни дивиться з бінокля у вашу кімнату. Я пам'ятаю, що в нашому місті е, наш е, глава е, города міста е, дивився і збив ну, українцям кодувався там, і цей, е, як це сказати, глава міста ось це зробив, е, стрельнув і поранив е, людину в Україні. Тому бережіть себе, не ну, дивитись. Є такі люди, українці, яким цікаво, може це бред якийсь, пропаганда в Україні, щось таке. Але українці захищають Україну, тому якось так вийшло, що треба ховатись. Звичайно, що для того, щоб заспокоїтись, потрібні пільги, які я зараз які я зараз, які я зараз трішки кинув на землю. Добре, хай воно буде. Тому беріть Бога, якогось там десь екона. Ем, беріть ікони, ставте біля вікон і буде захист Божий, щоб Росія не вбила ваш дім. Робіть це раніше, бо якщо ви це не будете робити, Росія вб'є ваш дім це вб'є, бо створили, бо це війна, вона дуже-дуже швидко робить всім дуже нелегально, дуже погано. До побачення.